Mais les amis, c'est fou 42 abonnés 42, c'est dingue Franchement, merci On vous prépare pour faire votre question, votre bizarre. Peut-être euh, comme ça, attends, attends, attends, comme ça, attends, J'ai... J'ai vu la question, attends, j'ai des bizarre, attends, comme ça, faites Faites, faites moi, euh, moi j'ai des bizarre, attends. J'ai mis un petit truc, euh, ça va c'est génial comme ça. Oui, c'est que ça quand même, Висева.